Cerca de conmemorar su 59 en España, la cadena radial más joven del mundo parte de Prisa Radio. Los 40 dijo adiós a su icónico logo de 1987 y pasó a tener un logo en versión flat que nos ha gustado, un eslogan en inglés que no nos gusta en absoluto. A nuestro criterio, deberían adaptarse a las idiosincrasias de sus áreas de cobertura.